Encylindret eh, totaktsmotor på 7 hester. Driver en eh, vannjet. Bensin til cirka 40 minutters kjøring. 50, 50 km i timen.